Saluton è la parta tru di Soligio in Amsterdamo tago mi finis labori mi finis eh, mia in lezione in eh, en eh, la Amsterdama Universitata Collegio kai chi el vi povas vidi estas cio tre tranquila. Compreneble. Sed oni povas eliri la domon, oni povas ni raitas fakte, oni raitas eliri la domon, oni raitas ai ech devas iri alla universitato sub severai limoi sed eblas ancora doni kai sekvi lezione in kai ja bone mi lasas vin con la sun subiro kai ni revidos nin ah, morgo por la venonta anta umedito kai mi lasas vin alla medito Saluton, cae bonvenon al nova Zamenhofa medito. Ni estas je la comenzo de la semaino, cae estis eh, longa tago por mi, cae mi vere bonvenigas la chanson cun mediti con vi. Cae do mi electis el tiron medito, tre intiman è la vercaro de Zamenhof. Temas pri calcai vortoi è albumo de signoro Felix Moscheles in Londono. Do, citiu autografo albumo havis calcai vortoin de Zamenhof. Do, esas iom tre ni diru privata fakte. Kai mi legas ie pagio quincent quindec ses. Kai iaris 1905 quin. Dum la unua congresso esperantista en Bologno sur Maro. Scribas Zamenhof al tiu signoro. Felix. Existas homoi al kiwi la agio blanchigas la haroin, sed tute ne tushas la coron, ciu restas ciam en plena frescezzo ca iunezzo, ca ciam cun egala forto batas por cio bela ca bona. Ciu foie, ciam mi vidas tian homon, mi diras al mi, «Ien, estas bela minuto!» en mia vivo. Mi volas fari confesso al vi. Mi ege shatas tion ci vortoen. Cai mi pensas che mi estas uno al tiai homoi, almeno mi esperas esti. Char, ja, vivo con malfacilas tempo e malfacilas sed sufficias tra vivi belan minuton de plena freschezza ca ionezzo in la coro por io bella ca e bona chi u trovicias externi ci case por ne forgesi sed por rebalancigi la senton. Do, mi ne ciu vi spertas same, mi clopodas tion sperti, cae, ja, odio mi spertis facte ion similan, cae mi tre dankas la universon pro tio. Do, dankon al vi por esti con mi, con meditante, kai ni tenu nia in coro in malfermita por tiu i bela i minutoi. Gis morgau, kai antauen sen fine.